Ah. Scheiße, das Schwierigste geht zum Anfang. Ja, also ich würde sagen, äh, See. Klasse. Pizza. Schocki. Eigentlich hatte ich immer das Gefühl, mehr Brünette, aber schlussendlich waren auch viele Freundinnen auch blond. Beides gut. noch eine <laughs> andere Frage. Nein, ich bin schon sehr ordentlich. Und zwar, weil ich es gerade auch beim Musik machen kann ich es einfach gerne, wenn ich, wenn ich weiss, alles rundherum ist, äh, ist in Ordnung und dann kann ich dafür, in dem musikalischen Projekt ist wie einfach alles möglich und muss es dort nicht von Anfang an geordnet sein. Und das schaffe ich irgendwie nur, wenn ich weiss, ah, mit allem anderen muss ich mich jetzt nicht beschäftigen. Und das kann ich nur vergessen, wenn es in Ordnung ist. Ähm, rein soundmäßig ist eigentlich das Open Air optimal, klingt immer super, aber die Halle hat halt so etwas in Teams und irgendwie ist schon sehr schön. Von dem her, ja, am liebsten wäre es eigentlich so wie der Sound vom Open Air in einer Halle drin. Das wird leider nie möglich sein.